Всем привет, народ! С вами я, Руся. И сегодня мы будем играть в такую замечательную игру на Happy Wheels. Ну, начнем. Во-первых... Эм, окей. То есть никак не делать потише а немного. <laughs> Сейчас мы будем играть... Эм... Ой-ой, что я делаю? Что я делаю? Вот так вот. Сейчас мы поиграем в такие, ну такие, не, самые первые такие. Да, вы сейчас не будете видеть на них экранов мышку. Я... Я лечу. Что я делаю? забыл-то, что делать. Ой, ё-моё. Было замечательно. Я забыл даже прыгать, вот вспомнил. Опа. Опа. Ой-ой-ой. ты не нас не убивай. О нет. Нет. Этого не могло быть так. Оп, дали. Блин. Что не? Oh! ты не жив, мне показалось. О, нет. Народ. Мне надо это сделать. Гангана не сдохни. Первый level мы прошли. Проходим другой. О, тут выбирать можно. Ну, выберем по стандартному. Ого. Подождите, я сейчас И снова всем привет. Я, меня отвлекли несколько секунд. Оп, оп, оп, оп, оп. Сделаем это, народ. Пришел сам. А -а -а. Народ, мы это сделаем. И ты. Что? Он не умеет прыгать? Нет. О. Ну ты супер. Крылатый. Ах, ну ладно, ну, это бессмысленно. Ладно, это лучше. Почему я хотел, чтобы его задело меня? шапочка. Моя шапочка неудач. Ну пошли, сиди. Почему его не трогает? О, нет. Жесть. А! На, прощай нет народа, я жив, я жив. Я жив. Я жив, я жив. И что? О, нет. А не ты Нет. Нет. Нет, я кое-что должен сделать. Народ, это было так мучительно. Я не хотела вам пробовать. Я так мучился. Я даже не знаю. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь.